Saya Celi dan saya Balon. Ketemu lagi di channel Celi Balon. Oh ya kawan-kawan, kali ini kita akan berburu balon. Iya teman-teman, lalu kita tiup dan kita terbangkan. Ayo teman-teman, ayo ayo ayo. Ayo ayo ayo kawan-kawan. Nyus nyus nyus. Tuh, tuh, tuh. Sekarang kita mau nyari balon merah kawan-kawan. Red balon, red balon, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sekarang yellow, yellow balon, yellow balon, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Si yellow ada di pohon jeruk. Hmm, awas ada durinya. Here I am, here I am, how do you do? Ada di kandang kelinci, kawan-kawan. Sekarang green. Green color, green color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Blue, blue color, blue color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? ini semua kan kawan. Ada lima balon. Merah, red. Merah, red. Biru, blue. Merah muda, pink. Kuning, yellow. Hijau, green. Merah, red. Biru, blue. Merah muda, pink. Kuning, yellow. Hijau, green. Wah, ah, si Celi, kita punya banyak teman. Iya, kita punya banyak kawan-kawan. Oh. Saya Red. Saya Blue. Saya Pink. Saya kuning. Saya Yellow. Merah. Red. Biru. Blue. Merah muda. Pink. Kuning. Yellow. Hijau. Green. Oh, ayo, sekarang kita terbangkan mereka ke langit ke awan tinggi. Ayo kawan-kawan. Ayo kita terbangkan balon merah. Oh, teman-teman. Ayo. Let color, let color. Mau ke mana? Oh saya mau terbang, mau terbang. Uh. Wow. Sekarang kita terbangkan warna biru kawan-kawan. Warna biru, warna biru, mau ke mana? Saya mau terbang. Wow, wow, wow, wow. Sekarang warna pink. Warna pink, kita terbangkan. Pink color, pink color, what are you? Saya mau terbang, mau terbang. Wow. Satu, dua, tiga. Sekarang warna yellow. Warna yellow kita terbangkan kawan-kawan. Yellow color, yellow color. What are Saya mau terbang. Satu, dua, tiga. Wow, wow, wow, wow. Oh Saya mau terbang tinggi teman-teman. Kita ayo, ayo kalian lihat ya. Satu, dua, tiga. Wow, wow asik teman-teman. Iya kan kawan. Udah dulu ya. Sampai ketemu video berikutnya. Iya, iya, iya. Ayo, ayo, ayo. News, news, news. Duh, duh, duh.